هلا متابعين شلونكم شخباركم عساكم طيبين جبت جبتلكم هذا البرنامج حذف متابعين انستغرام لو حابين خلوهم يقلون هذا حسابي الثاني فاضطريت انه افتحه المهم هذا برنامج كل سهل تخلون ال user تخلون ال password. يفتح كل عشرة يبحثون سوية أكثر من مية تنحضرون كل شي ولكن تنحضرون هذا الشي هذه النقطة آه شوفوا حبايبي كل ما تحذفون عشرة عشرة كل حتى توصلون ثمانين وتوقفون يمر ساعة أكثر على فراغكم ترجعون تكملون مرة ثانية وكل سهل وأنا جربته مني شخصيا وإن شاء الله يعجبكم مشاهدة ممتعة وصح أنا متأخرة على التسجيل ونشر الفيديو ما أدري شنو السبب إنه عندي اليوتيوب مدى ينشر فيديو عام فقط الريليزي ليش انا السبب بس عندي والله ما ادري